Казвам се Манол Николов Кълнев. На 40 години ще бъда скоро. Учил съм спортно училище град Смолен. 95-та мисля, че влезнах студент в НСА. И да мога да се издържам, ходех на тренировки, ходех на училище и в една пицария миех чини. И така, лека по лека, бързо трябваше да се адаптирам към този начин на живота, иначе нямаше да завърша. Държавна поръчка, туризъм, алпинизъм, ориентиране, и после записаха на втора специалност учител по физическо. И в един момент а, нашата катедра се обедини с катедра ски и сноуборд. И сега съм учител по физическо, а, треньор по ски, сноуборд, по документи, алпинизъм, туризъм и ориентиран. Това ми е начинът на живот, изразявам себе си, това ми е бизнеса. Това е Спорт, е занимание, всичко. Ми, това беше един етап от моя живот, в който се наложи да работя като лична охрана, за да, да си постигна мечтата и да, го, да ги имам сега колелата, дейностите, с които се занимавам. Клуба Кайзен го създадах буквално след като свърших с охранителната дейност. Самата дума ми хареса като звучане. Това е японска дума, която означава един неспирен процес, усъвършенстване духовно, умствено, физически до достигане на най-високо ниво. В началото бяха 7 колела за спининг. Бях в Пловдив, 3 или 4 месеца след като създадах клуба, Видях, че в Пловдив няма да ми тръгнат нещата. Зимата се преместих в Банско. Приятел на морето ми каза, че търси човек, който да стои в едно бунгало на ширигарника, да спи там, да, да се грижи за него нали, за цялата зима. И така по телефона, без да го познавам собственика, дойдох тук. Той ме взе от кабината, закараме на ширигарника. И от тогава 15 години. Аз и тук се кротнах да си вика. Усетих, че тук може би ням, не се чувствам добре. Дори да нямам тренировки, да нямам... да не мога изкарам и един лев надница, да си вика. Колелото, два часа за боровинки. Даже Веднага в първата механа, в която влязна, ще ми ги купят по 10 лева за килограм. Планината мога много да ти дава. За 4 и за 5 години сме да твърда, че цял, целият град ме познава и знаят за мои тренировки. Дори най само в Банско, нали, доста хора. И, бил съм и на морето и доста хора знаят и са присъствали на мои тренировки и мисля, че им харесват. Не знам, трябва те да кажат. след значи, много лутане, в един момент реших, че ги имам те работи, цял живот съм ги правил и реших това да си е моето нещо. Спорта на това ниво, той си е за здраве, ние не искаме някакви високи резултати. Да се чувстват добре, да, се, да изглеждат както те искат. Повечето хора общо взето са наясно и те така казват, но въпросът е вече на личната дисциплина, дали сам пред себе си ти си готов да го спазиш това нещо или само когато те питам да казваш, че ги правиш и че ги знаеш, а пък да не ги спазваш. Аз хода лично и тренирам за... Понеже знам, че ще дойдат много лоши времена, ще тичам до върха да спасявам малки деца. Се връщам от тук да ги взимам и горе ще ги оставам и се връщам втори път и трети път, за да мога да, да се следващото поколение да го спаса защото в това е смисъл. Затова тренирам. Имам групи, които тренират с мене, групови тренировки, както и индивидуални. Също работя и с деца, в, и хора в неравностойно положение. Едното от момчетата, с които работих, той е на 25 години беше, когато почнахме да работим, без краници много високо загубени с мен се изкачи до 12 ти етаж и проходи с протезите, качвал съм го на Витоша на гръб. Спускал съм го тук с ките в Банско в планината. Отскоро при мен идва и Давид, едно друго дете, което е тук от село Белица. С него се гордея също, той също с доста сериозно увреждане. И само за по-малко, по-малко от две години, година и половина, три пъти седмично, Давид в момента мога да направи 150 клека, мога да стои една минута на плак. Ще се развълнувам сега и по-добре спри камерата и после ще им пуснеш пак. предизвикателството да се предизвикаш себе си, да знаеш какво те чака и да тръгнеш максимално целеустремен към това нещо. Е, означава, че ти си наясно къде си тръгнал и си наясно, че там не е така. Там е отдолу догоре, дишаш и не мога да си кажеш името. Предизвиквам мен си, не дали мога да изпия една кана с ракия. Много често, отивайки на тренировка, ти имаш много страхове. Обаче пък, ако си уверен в себе си и ти не мога да разбереш, че аз имам страхове. Но като човек, дето е бил от другата страна, където такива кани ги е няма, ги е разпретушинвал, сега знам, че по-добре е да изпия с вода, отколкото с ракия. Знам ефекта. Защото е много по-лесно си завръг главата в кълта и да се правя на слепец. Да не мога да нямам сили в себе си да кажа истината, защото тя винаги е само една. Не мога да си 120 кг мускули и да нямаш смелостта да кажеш истината. Нали, иначе си голям мъж, ходиш така, а когато трябва да кажеш едно, две, максимум до три изречения, нямаш смелостта, нямаш достоинството кумфото ме накара да излязна от рамките, в които обществото ги е поставило да се живее. В смисъл, не речеме както е цикъла, учиш, после студент, после си жениш. В смисъл всичко е предварително някой го е казал, че така би трябвало да става и всички го следват този път. Кумфото ми показва, че освен този път има много пътища. Намирайки толкова много решение на един проблем, някакси осъзнах всъщност какво е живота. Ни живота не е това да, да ставаме, да ходим на работа, да се прибираме, да не сме щастливи, за да изкарваме някакви хартики. изразяваме себе си всеки един ден, да, да е пълноценен, да направим нещо смислено, нещо добро. Като човек, който, как да кажа, е бил от другата страна, както нормалните хора, сега сме да твърда, че съм Преплува океана, осъзнал съм кой съм, на къде съм тръгнал и знам къде ще стигна. И като човек, който е пил алкохол, също смея да твърда, че няма, няма чисти отношения. Нищо истинско няма в това нещо. Нито в семейството, нито в работата. Всичко е всичко е на две бери, деца вика. И аз мисля, че човек сам си избира дали да живее в лъжата или да си постави нещо цел, да се събужда сутрин в събота усмихнат, да отиде да се разтича или да се разтегне или нещо, да се изкачи до някой връх. Лека ми пръст, баща ми 30 години алкохолик, брат ми, който е с една година по малко от мен, той също има сериозни проблеми с алкохола. И така, виждайки отстрани на живо толкова много ситуации, в които нали, общо взето неприятни истории, ти си даваш сметка, че единственото нещо с тази отрова е или да не я приемаш, за да не, да не стигаш до там, или с това нещо аз съм много крайен, защото съм струвал, чувал съм страшно много хора да казват аз не пия, пия само едно малко или с ракията си правят на свина с извинение. Затова ако на един човек пиеш алкохол, му кара да изпие една чашка с отрова, не би е изпил, но алкохол горе-долу е абсолютно същото нещо. сноуборда да има повече свобода, повече удобство в обувките, въобще в повече комфорт. И Усещането със сигурност е много по-истинско. Не казвам, че скиорите не изпитват нали, пак нещо, но при нас е по друг начин. смисъла, който аз намирам е максимално близо до натуралния начин на живота, т.е. до по-близко до природа. Доста по-просто и много по-смислен и истински живот, според мен. Еми, факторите са лично като треньор моите наблюдения, как не само като хората, които идват да спортуват и по принцип, които спортуват. И останалата част от обществото, нали, имам някакъв поглед, смея да кажа, че много ниска вибрация, много простота. Не мога да живееш за ядене, спане, алкохол, кивчеци и, порното. И това, това ти е... Не, нали, не е само това е живота, поне за мен, не знам. А масово виждам, че се пълна турби, тъпчат си хората с храна, с алкохол, с бири, прияждат, хвърля се тонова храна и и нищо позитивно. Съответно, децата ги виждат, растат по този начин. На 80% от хората в България горе-долу живеят така. От понеделник до петък ходят на работа, събота и неделя пият и се друсат и понеделник пак се отиват на работа. Ако ти мислиш, че аз съм се объркал, но бих искал но са живи примери да ме опровергаеш и докараш на живо да ги видя, ако мислиш, че това е. Както и във всички пророчески книги пише, че настават времена, в които няма да има човещина у хората, няма да има доброта, няма да се казва истината, независта, общността, ще бъдат силно изразени качества у хората и, и според мен ни чака нещо добро. Отпускам стъпалата на краката, пръстите, петите. Отпускате глезените, пищялите пръстите. Отпускате коленете, бедрата. Слабини и корем на обуз. Долна част на гърба, седалището кръста. Отпускате гърдите, раменете, лактите, китките, дланите, пръстите. Отпускате гърба по цялата му дължина. Врата, шията. Главата, лицето, челото. Изключвате ума и потъвате.